あのみんなもねびっくりしたと思うんですけど大好きアニメのアフレコ会になりますイエーイイエーイどんどんパフパフイエーイ <laughs> はいやっぱりねあのみんなのね反響とかもねすごいあってもいろはともねめちゃくちゃ嬉しくてねこう改めてつなこママとフィジックスさん本当に本当に ねいるハートのみんなもねこうアフレコのためのさこうツイッターの投票とかこうリプのねアイディアネタとかありがとうございますで今回はねこうツイッターで投票してくれた選択肢とあの別にねもらったこのアイディアをですねこの投票ボックスに入れてランダムにやっていきたいと思いますいや正直ねあの声撮りあのボイス収録 先でこうイルハートもねアニメでどんな風にね映ってるかわからないので実際の動画を見てねみんなと楽しみたいと思います大好きえっとねそれじゃあ早速この間のねツイッターであのアンケートを取った選択肢からどうぞじゃんパオンいやこれさあの <laughs> 前から思ってたんですけど、え、なんでみんなこんなにゾウさんが好きなんですかだってさ、だってさ、あの、落ち着いて考えてるとさ、だって全く、イルハと関係ないじゃん。なんかただのさ、ゾウの鳴き声ですから、ねえああえあこれあれじゃないですかツイッターのなんか一番 投票数があったやつをやるとかいうやつじゃないですか <laughs> いや <laughs> えいやあの <coughs> いやあのそれってあのどっちかっていうとこうイルハートがイルハートがせっかくなら短いし他の3つもやりましょうよみんな喜んでくれますよねってやるやつじゃないんですかえ でその動画のコメント欄とかに「いろはたちゃん優しい!」とか言ってさこう好感度が上がるやつだと思うんですよ <laughs> ちょっとあれまあ何なんですかもう、まあ、とにかくねあの他の3つもやりたいと思うのでどうぞ いやーまあ今ね改めて思うとまあろくなやつがない気もするんですけどまあアニメの力でね可愛くなってるに違いないと思うことにしますはいオンはいというわけでねここからはねこの投票ボックスを使っていろはとがね集めてくれたセリフをねやっていきたいと思いますえー、っとね うんうんこれあこれからよしででん何これえっとですねはいとにかくやりたいと思いますタピオカえこれはさえどういうシチュエーションなんだろう <laughs> こうなんかタピオカを飲みたいイルハートがあの誰かに全力でアピールしてるみたいな <laughs> ことなんでしょうかね <laughs> はいでは次行きましょうデリリリリリリンうーこれこれやっていいのかなとにかくちょっとやってみますいやパンカツ信者さんたち え <laughs> なんだろうなんかさ <laughs> えそもそも絶対口パク合ってないしさこのパクりましたかキャラブレ感 <laughs> いやいやこれさどういう気持ちでみんな見るのこのこのパクとセリフのこの不一致感さあ切り替えて次に行きましょううん いきたいと思いますおかえりいやこれきっとさこう家に帰ってきた時とかなんだろうけどさこう帰ってきて玄関に後ろ向きで振り向いてこう「おかえり!」ってなんかさ狙いすぎじゃないっていうかさ <laughs> 帰ってくるの分かってこうさ背後からスタンバイするのちょっとウケるけど <laughs> まあでもさこれさイルハート向けなねこういうのもあるのは嬉しいですねありがとうございます ね次行きましょうつるるるるるるるるるるるうんほいええこれさえこれ絶対糸と違いますよねえこれやるんですかえあやる いたんですか <laughs> ええあこれあの用意してくれるじゃない感じなんですねあ自分で考える感じなんですねえっとえっとあの <laughs> まあこう見えて、まあ、いるはずね AK4 級持ってますからね、まあ、えー、っとねえっとねえー、っとね ムはペン <laughs> いやまあこんな感じでしょういやまあねいろいろとね AK49 AK49 持ってるぐらいですからね <laughs> まあじゃあどうですかね今回はねこれくらいで終わりっていう感じですかねですねほいまあ、とにかくねこう改めてこう投票とねアイディア出してくれたいろはートの皆さん本当に本当にありがとうございます 他のアイディアとかもねこうまたどっかでやる機会とかもあったらやりたいと思いますのではい <laughs> いやー楽しかったです <laughs> えっとイルハートは春と秋どっちが好き <laughs> ちょっとバイオレ似てませんちょっと質問考えるのめんどくさくなってません いやー、春と秋だったら圧倒的に秋が好きです。なんでって、春って花粉が飛んでやがるじゃないですか。 <laughs> いや、花粉症がひどいんですよ私いやなんか、こう見てる人ね、わかるか、うん、どうだろう、わかる人いるかわかんないんだけどさ、ガチでひどい人って、なんか、鼻とか目とかじゃなくて、だけじゃなくて、喉とかね、耳の奥とかも痒くなるらしいんですけど、まあ当たり前に全部痒いんですよね。 なんで、ちょっと、あの、いろいろね、か弱い乙女なんで、こう、花粉症はね、ちょっと辛いので、でなんかその、ちょうどいい気温の秋が好きです。あと、お芋が美味しいです。イエイ